कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है और उस समय की सरकार चुप क्यों थी जब यह सब हो रहा था क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा आखिर कब तक केवल झूठ नफरत बंटवारे में ही राजनीतिक अवसर तलाशते रहेंगे आपका पितृ संगठन 1925 में गठन से लेकर उन्नीस तक देश के स्वतंत्रता आंदोलन और बापू के खिलाफ खड़ा रहा असहयोग आंदोलन हो सविन्य अवज्ञा हो या भारत छोड़ो का देशव्यापी आंदोलन हो हर बार अंग्रेजों के साथ खड़े रहे जब देश आजाद हुआ तो पहले दिन से बांटो और राज करो अपना लिया मोदी जी बताएं जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के साय में पलायन को मजबूर हुए तब भाजपा के पचासी सांसद जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सिंह सरकार चल रही थी क्या कर रहे थे सीएम को हटाकर उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने की बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया याद करें भाजपा समर्थित सरकार में जब कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न और पलायन हो रहा था तब राजीव गांधी जी ने संसद का घेराव किया उनकी आवाज उठाई मगर भाजपा ने इस त्रासदी को मौन समर्थन दिया राजनीतिक फायदे के लिए रथ यात्रा निकालते रहे ये तब भी वैसे थे और अब भी वैसे ही हैं। आठ सालों में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया कश्मीर में फिर से हालात बदतर हुए हिंसा बढ़ी और हजारों कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा जब कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिल्म दिखाने में जुट गए नफरत की खेती से फायदे की फसल कब तक जब कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर थे जब आपके समर्थन से दिल्ली की सरकार चल रही थी जब सीएम को हटाकर आपके नेता श्री जगमोहन गवर्नर थे और उन्होंने जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया था जब भाजपा और अडवाणी जी रथ यात्रा में व्यस्त थे उस रथ यात्रा के संचालक इवेंट मैनेजर मोदी जी थे और हाँ कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के लिए यूपीए सरकार में 10 साल में 4,241 आतंकी मारे गए पीएम पैकेज में 3,000 नौकरियां 5,911 ट्रांजिट आवास बनाए मोदी सरकार में 8 साल में 1,419 आतंकी मारे गए केवल 520 नौकरी मिली 1,000 ट्रांजिट आवास बनाए सिर्फ घाव हरा कर फायदा उठाएंगे यह भाजपा का कालक्रम है कि वह पहले खुद मुद्दे खड़े करती है उसके समाधान का श्रेय लेती है और फिर प्रचार प्रसार के लिए करदाताओं के पैसे खर्च करती है हमें भारतीय होने के नाते सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि बीजेपी एक बार फिर भारत को बांटने और राज करने की कोशिश कर रही है